तो आपको याद ही होगा ये पिछले वीडियो में मैंने कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का प्रयोग बताया था और यही वो एंट्री थी जो हमने पास की थी अब मान लीजिए कि हम अगर इसका प्रिंट निकालना चाहें लाइक आप देखिए यहां से जाता हूं डेबुक पे और यहां से ये सैलरी वाला था तो ये सैलरी पे जाता हूं और यहां से अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं फिर एंटर प्रेस करता हूं और यहां से आई बटन प्रेस करता हूं तो ये प्रिंट ऐसा दिखाई पड़ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी फिर यहाँ पे एक लाख रुपए मतलब ये तो बताया जा रहा है कि एक लाख रुपए सैलरी पेमेंट की गई है लेकिन किन किन एम्प्लॉयज को की गई है वो डिटेल इसमें नहीं शो कर रही है तो वो डिटेल कैसे शो करेगी आइए देखते हैं तो यहाँ से हमें जाना है कॉन्फिगर पर और कॉन्फिगर पे जाने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा show cost centre employees detail तो यहाँ पे वाई प्रेस कर देना है डबल क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा ठीक है अब इसका देख लेते हैं कैसा प्रिंट आ रहा है तो कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं और यहां से प्रीव्यू इसको करता हूं तो प्रीव्यू करने पे आप देख सकते हैं कि एक-एक एम्प्लॉय का डिटेल भी आ रहा है जिन एम्प्लॉयज को हमने सैलरी दिया था लाइक ये सैलरी है तो सैलरी कुल मिला के दी गई एक लाख रुपए तो राम सर को तीस हजार रुपए दी गया दिया गया और श्याम को दिया गया बीस हजार रुपए सूरज को दिया गया तीस हजार रुपए और यहाँ पे नीतू का दिया गया बीस हजार रुपए तो कुल मिला के एक लाख रुपए हो गए और ये एक लाख की पूरी डिटेल इस पर प्रिंट होकर आ रही है उनका नाम भी प्रिंट हो जा रहा है तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video